Aujourd'hui on s'attaque à un démon de haut level. Voici Eurynome. Prince de la mort régnant en enfer, désigné par le prince détrôné Satan en personne. Ouais, là tu te dis, c'est pas de la merde. Mais il est également grande croix de l'ordre de la mouche. Ouais, il pèse dans le game. Son apparence n'est pas belle à voir. Longue griffe, crocs acérés, un corps répugnant couvert de plaies et de vermines, il a pour seul vêtement une vieille peau de renard miteuse. Pausanias, un géographe et voyageur de l'Antiquité, a vu une statue le représentant dans un temple de Delphes, avec le teint noir, montrant ses grandes dents, assis sur une peau de vautour. Eurynome est un démon supérieur qui prend le contrôle de certaines personnes pour les faire sortir la nuit et ainsi les tuer. Il rend aussi leurs yeux verts. Pourquoi verts Mais ce n'est pas tout, car il dévore les vieilles charognes pourrissantes et le corps des morts vous l'aurez compris, c'est sûrement le démon le plus immonde. Mais moi je l'aime bien. C'est ainsi que se termine cet épisode sur Eurynome. Merci de l'avoir regardé, je n'ai malheureusement pas trouvé beaucoup d'infos sur ce sujet. En tout cas, je vous invite à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine